искал это, кому продать. И у него была красная книга. Я уже знал про эту книгу. И он, Альберт, я хочу продать. Я говорю, о, наконец, первый раз в жизни увидел какой-то отличный код. Надо купить. И тогда я говорю, сколько, за сколько вы продаете красную книгу? Это был 13 год все-таки. По-моему, да. Это здесь почему-то 45, ну, неважно. Он говорит, Альберт, 39 э, тысяч, и она ваша была тогда реальная рыночная цена, я хотел взять, наверное, ниже рынка, и то это 39 тысяч по тем временам, но так вырасти, это безумие, это безумие. И я говорю, ну давайте за 33 как хотя бы. Но ну. ну, надо как-то двигаться. Альберт, ни копейки. 39, ни, ни копейки не Я не стал брать, он ушел. 110. Это вот так растут монеты.